और भाई आपके अंदर अभी एनर्जी कितना बचा है <laughs> आज है संडे और संडे आज है मनोज दे का मीटअप और मीटअप में आज हम जा रहे हैं और आज हम उनसे मिलेंगे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और फटाफट अभी मैं रेडी होने के बाद यहाँ से निकलूंगा और रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग पर स्टेशन अब यहाँ से जा रहे हैं मेट्रो के साइड और वहाँ से निकलेंगे अंधेरी और अंधेरी पहुँचने के बाद वहाँ से लोकल ट्रेन करके पहुँचेंगे आगे तो आगे का रूट बैक कैमरे से देखिए कैसे कैसे कहाँ जा रहा हूँ जो है हम पहुंच गए हैं गार्डन के पास जहां पे मीटअप होने वाला है और मनोज भाई जो है ये अपना मीटअप यहां पे करेंगे और फाइनली ये है वो गार्डन जिसके अंदर मीटअप होगा और मनोज भाई इधर आ रहे हैं ये देखो इधर आ रहे हैं और अभी एंट्री होने के बाद हम लोग बातचीत करेंगे मनोज भाई से जहाँ तक तो अंदर मॉनिटर देखो भाई तो सही आ रहा है भाई ये मेरा फोन अरे सिस्टर को थोड़ा आगे आगे आगे एक छोड़ दीजिए मनोज भाई सपोज कि मैं एक टेक चैनल चलाता हूँ तो अभी मेरा स्टार्टअप है तो मुझे कैमरे के सामने बोलना थोड़ा प्रॉब्लम अरे बिल्कुल अच्छा तो बोल रहे हो जैसे कि डेली डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है कि मतलब विजिट करना फिर अपने साथ पढ़ाई भी करना जॉब भी करना सब साथ में अरे आप करना चाहो तो हो जाएगा आप लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते अभी मैं यहाँ आया हूँ ना दस वीडियो मैंने बना करके आई आप लोग मैं कहीं भी जाऊँ मेरा वीडियो पर डे आ रहा अभी दो दिन से वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मुंबई में मैं थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता हाँ, पुणे था उस टाइम तक मेरा वीडियो आ रहा और अभी भी मेरे स्टॉक में अभी दस बारह वीडियो बनाई हुई है तो मैंने बाहर निकलता हूँ तो- जब वक्त नहीं रहता तो, तो निकलना हो रहा है तब तक साइड हसल कर रहा थोड़ा बहुत इधर से टाइम निकाल हाँ, में तो ध्यान दिलवाते हैं पढ़ाई तो उनको उनको विश्वास है आप जॉब ले लोगे वो तो उसको पता ही नहीं कमाने के लिए देना तो चाहिए भाई चाहिए भाई सबको चाहिए अगर जो बंदा प्लेटफॉर्म पे अगर एज ए करियर काम कर रहा है ना हाँ। तो करना चाहिए मैं बता रहा हूँ हाँ। क्योंकि जो जिंदगी आज मनोज भाई की यूट्यूब से ही हो रही है ना कम तो सकते भी हो सकती है इसलिए कभी नहीं चाहिए करना चाहिए पैसा कमाने के लिए वो भी मैंने देखा था आप पढ़ाई पहले कंप्लीट कर लो फिर यूट्यूब तो स्टडी खत्म हो जाएगा उसके बाद यूट्यूब में कोई टेंशन नहीं है मिनिमम ट्वेल्व ट्वेल्व करने के बाद आप जो है पार्ट टाइम कर सकते हो लेकिन आप पढ़ाई छोड़कर करोगे तो ये बहुत गलत बात है क्योंकि यूट्यूब पे भी अभी कंपटीशन है और सब चीज़ में किसी चीज़ में कंफर्म नहीं है हंड्रेड परसेंट सिक्योरिटी किसी चीज़ में नहीं है कि हो ही जाएगा और हर जगह पे एजुकेशन की वैल्यू हर जगह पे डिग्री की वैल्यू है डिग्री की वैल्यू पढ़ाई बहुत ज्यादा में गार्डन है अच्छा सर स्टार्टिंग में सर क्या पर फुल टाइम दिया जाए या पार्ट टाइम बॉम्बे में करता हाँ, काम को ऐसा नहीं की काम कोई छोड़ दिया उस दिन आप लोगों ने शायद स्टोरी देखा था ना एक क्या नाम था उसका जो मिले गुफू नहीं नहीं हाँ, वहाँ जो पुणे में जो मॉल पे मिले किरण साइकर हाँ, नहीं नहीं पुणे जो मॉल में मिले थे किरण साइकर किरण साइकर वाइफ हस्बैंड दोनों थे हाँ हाँ हाँ किरण साइकर किरण हाँ किरण वो मेरे से मेरे से यही सजेशन ले रहे थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जॉब करता वो बोल रहा मैं वो बोल रहे हैं कि मुझे फुल टाइम यूट्यूबर बनना है मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ तो। तो आपका क्या तो मैंने उनको यही बता कर कहा है भाई जॉब मत छोड़िए आप संडे संडे आपको एक दिन की छुट्टी मिलता है आप संडे को वीडियो ठीक है जॉब छोड़ना ये गलत बात है सर ना फिर मान लीजिए नहीं होगा तो आपका फिर इधर भी करियर खत्म हो जाएगा इसलिए जॉब नहीं छोड़ना है आप यूट्यूब को पार्ट टाइम की जब तो- आपको जब आपको लगे कि यूट्यूब हाँ अच्छा खासा मेरा अर्निंग हो रहा है यूट्यूब अच्छा खासा ग्रोथ मैं कर रहा हूँ तब फिर फुल टाइम की हाँ, सर हर वीडियो पर सर ऐसा वायरल हर वीडियो नहीं होता है सर क्या बहुत कम वीडियो दस वीडियो में एक वीडियो वायरल हुआ बीस वायरल नहीं जो बात है ना वायरल तो वही चीज़ होगा ना जो यूनिक होगा हर चीज़ तो वायरल हो जाती तो है फिर और हाँ, सर जिस वीडियो में सर ज़्यादा मेहनत करते वो वायरल नहीं होती है सर जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की वो वायरल हो जाती है <laughs> <laughs> वो नहीं सर वायरल होती है मन में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कभी कभी कि मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ उसमें तो ऑलरेडी हजारों वीडियोस बनी हाँ, है ठीक है तो इस चीज का मैं आंसर करता हूँ सर हम आपका रूल फॉलो करते हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला मैं वही वीडियोस बनाता हूँ जो ऑलरेडी बनी हुई है हम्म। क्या यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं है कि how to get first thousand subscriber बहुत सारे बहुत सारी है आपको आपको क्या करना है जितने वीडियोस यूट्यूब पे है ना उनसे अच्छा वीडियोस कंटेंट समझाना हाँ, देखना चाहिए सही बात क्योंकि वो तो टॉपिक तो हर टॉपिक पे वीडियो तो ऑलरेडी बन गई है ओके इम्पोर्टेंट तो। सवाल अगले दस साल में मनोज जी कहा दिखते हैं अपने आप को मतलब यूट्यूब का चैनल और करियर दोनों मिला के टेन मिलियन आराम से हो जाएगा सर दस साल दस साल तो आप लोग का प्यार सर आई होप मत बोलो यार श्योर श्योर बोलो यार अच्छे सपोर्ट तो क्यों नहीं होगा मेहनत वही रहेगी अभी जितने सब्सक्राइबर्स हैं जितने व्यूज आते हैं ना मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूं हम्म। मुझे ना वन मिलियन चाहिए ना टेन मिलियन नहीं सर तो हमें तो फैमिली बड़ा नहीं है तो मेरे सिक्स हंड्रेड के सब्सक्राइबर जो है ना आपको नहीं चाहिए वो मैं बस समझता हूँ लेकिन हमें आपकी फैमिली बड़ा नहीं है हमें फैमिली है हम चाहते हैं कि आपकी फैमिली और बढ़े आगे फाइव मिलियन पहुंचे और आप भी टेक्निकल गुरु जी की तरह एकदम बूस्ट करो मस्त एकदम एकदम आप लोग प्यार तो जरूर करेंगे जरूर रहेगा क्यों नहीं सोचो तो बड़ा सोचो सोच एकदम ब्रांड होनी चाहिए ये सोचो मूवी आएगी यार तो काम <laughs> हाँ, काम तो सही ही रहा कि भाई तो होता है कि यूट्यूब सब लोग डालते हैं कि सब तो सब करो या मैंने आपको सब्सक्राइब किया आपने मुझे करो तो ये सब पे मतलब चैनल पे प्रॉब्लम आती है अब भाई आपकी पोस्ट भी, भी ये आया था अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सारे क्रिएटर्स के वीडियोज में आप जब कमेंट सेक्शन में जाओगे तो हजार कमेंट इसी के होंगे मैंने कर दिया आपको अब अब आपको please check my channel please check my channel ये चीज करके कोई बेनिफिट नहीं यही यही प्रॉब्लम अच्छा, मनोज भाई आपसे आपसे एक सवाल है स्टार्टिंग में क्या आपने ऐसा किया था तो आपने नहीं किया इसलिए आपकी वीडियो में कमेंट आ देंगे भाई करो नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं वैसे मैं आपका सब्सक्राइबर मतलब कि जेनविन सब्सक्राइबर नहीं ना बन रहा है जबरदस्ती